Уйди. Уйди, говорю. Вот зараза. ну, Иди сюда, сказала. Вот, блин, как собака, а. Иди сюда. Вот, вот такая. Нет, я Eu vou cantar o Ricão. E era Não.

Беги, беги, беги, беги. Давай, давай, давай. То ли он его царапает, то ли что. Ничего.

på meg. Å, du er så snill mot snill. ikke ta på henne. Ikke ta på Jeg tør ikke, i hvert fall. Det er ikke snakk om. Og så snøfter hun. çık oradan çık. 我不能保。哎，你有在看吗？你是听谁说就是有学妹喜欢陈思恒？啊，没有。 <laughs> 哎，哎嘿，嗯，嗯，没有。 โอ้โหนะกัดแมวเจอแม่แมวชาร์จเป็นไงล่ะ Oof.